dengan judi. Kan? Betul? Kan? Jadi, nak dikuat kuasakan undang-undang tersebut. Kan? Sampai judi haram, hak kedai uncit pun, Menteri Syak kata apa? Ah ha, jaga, tunggu. Ah, kan? Kalau kena makan tak habis. Ah, kan? Dia hebat siap dah. Tapi kalau orang kafir tak suka. Itu standard. Yang tu perkara biasa. Tapi yang luar biasa, bila ada orang Islam jadi baru orang minta ampun, minta maaf lah, kasar lagi, tapi geram, duk bela tak buka. Ahad tu kita marah ahad tu. Ah, kan? Judi ni, dia bukan untung, dia cuma nasib saja. Kan? Kita takdir ditentukan Allah bagi orang Islam. Tidak tu. Kan? Hak tu. Ha, jadi bila kafir tentang itu normal tapi bila orang Islam bangkit eh mana boleh buat lagu ni kesian ni ah hak tu kita